Друзья, всем привет! Снова здравствуйте! Рад всех видеть! И сегодня я решил зайти поиграть в слот машины на Покер Stars Vegas. Казино у нас здесь есть. А, дополнительные такие вот варианты помимо покера. Мы можем еще покрутить, разлить себя в казино. И посмотрим, будет ли сегодня у нас какой-нибудь крупный приз. А, выпадет ли какой-нибудь бонус там, что-нибудь еще такое, чтобы мы упали со стула. Ну что, поехали.